Laisse ton cœur s'envelopper d'une douce lueur. Laisse ton cœur se relever et vaincre ses peurs. Et laisse-le se défaire de sa main de noirceur. Lâche prise et se chant Elle soulage ainsi ta mélancolie. Laisse cette mélodie soigner ton âme meurtrie, te guérir de l'enfer de tes tourments. Ton cœur s'envelopper d'une douce lueur. Laisse ton cœur